Хай! Желаю успехов тебе, Макс Яхов. В прошлый раз я проводил, э, производил видеообзор дисков оркестра, оркестра Детренес, а сегодня будет Black and Death Metal The Square Xbox Murder. И буду я его э, снимать видеообзор этого дигипака под свою музыку «Инцест». Вот, вот он я. Когда-то в 90 каком-то восьмом году косухи в очках, он, он, ну, блин, там, короче, в кожаных штанах. Вот мой альбом «Инцест» проект One Man Project. Тут два альбома «Халтеон» и альбом Shadows of Kings. ух Kings. Ну, конечно, тут мясо, Brutal Death Metal, короче, <laughs> можно сказать так. Да. Авангардный, можно сказать. Да, вот, сейчас я его включу. Вот как диск вышел, он вышел на Cool Minis Records. Э, и на кассете вышел, кстати, ну да, в прошлом выпуске Макс, Макс фон Хайтвек, джазовик тоже, он тоже вышел э, у меня на CyberMax Digital в формате CDR и э, на Cool Minis Records в формате CDR, да, и в формате кассета на э, Depression Records. Вот, кстати, этот, э, эти, вот тут Culminis э, Records чем хорошо, что Helltron и Shadows of Kings на одном диске, вот, за 8 евро. А там, получается, каждый альбом на кассете по 6 евро. Вот, э, на Depressive Illusion Records. Ну вот, вот как выглядит диск. Сейчас мы включаем. Вот он длится длится, длится 58, 46, 12 песен. Ну вот сейчас включу. Сейчас вот. Вот это значит мой диск. Вот он как выглядит. Оформление сам делал. Вот. Ну вот. Ну вот. Сейчас. Ну а сейчас я буду... Сейчас я пример, буду делать обзор Xbox Murder. Вот. Сейчас. Вот. Это логотип моей команды Torn Apart, которая существует с 99 -го года. Я ее, так сказать, сварганил. А название Torn Apart придумал Змеевский Константин, известный барабанщик, играл в Тессаракте, э, в Астрофаес, э, Хорс сейчас играет, э, Гадстар, Раванталия, Балфор, короче, блин, столько рук, ё-моё. он все успевает делать, а? <laughs> Вот, привет, кстати, Косте Змеевскому от Макса, он же сейчас в Киеве. Привет тебе от Макса, да. Я тоже сейчас учусь на барабанах играть, ну, <laughs> пока что играю такое среднетемповое, могу. Там блюз могу сбахать, там э, твист какой-нибудь там, панк, рок какой-нибудь, ну, среднетемповое, да. То есть двумя бочками еще не владею, вот, ну вот, короче, значит, Xbox Murder. Такс. Вот как выглядит диск. То есть это сам издат, я так понимаю. Тут нету ни книжки, нифига нету. Ну, в принципе, тут это ж епешник. Тут тексты на русском. Это самое, вот. А, вот он как выглядит. Из бокс-меда группа очень даже культовая. Мадан Кет молодец, так скажем так. Э, кстати, привет Кеду. Вот. Это самое, вот э, э, тоже сидерка, ну, гигипак выглядит, классно сделали. Ну, то есть, да, у меня один, один я продал диск в Харькове, девушке одной, да. Вот у нее есть, он мне дал три диска на, на мою э, дистрибьюцию Compact Max э, диск Compact Max Digital, да, вот. Это самое, значит, и что? Ну вот так выглядит диск. Ну это сидерка, понятное дело. То есть э, цена по 30 гривен. То есть нет, сидерки стоит по 30 гривен, да. Ну, то есть человек так выставляет. Ну, свои сидерки, кстати, у меня себестоимость получается 35 гривен. <laughs> Ну, вот, как бы, не знаю. Э, дороговато. Ну, буду продавать их по 30 гривен, например, свои, свои сиделки, свой, свой лейбл. Э, вообще у меня свой лейбл CyberMax Digital, э, и с удовольствием буду, могу издавать, издавать группы тиражами по 500 штук, от 500 штук, но это будет стоить 500 баксов. Ну и мне тоже ж надо за оформление, за беготню, ну сколько, ну, ну 600 баксов, какая разница. Вот. Э, день это, это ж мне придется договариваться э, за свой счет, это время мое, мое время, 600 баксов, кстати, да, 600 баксов будет стоить, да, ну а что, а сейчас может быть и выше, может уже не, не, себестоимость диска не 1 доллар. Э, заводы, которые там вот Вакула Production, например, на этом заводе э, издает компакт-диске. Ну, к примеру, шутка. Это не секрет. Мне как ко мне как-то а, ВКонтакте, когда я еще был в этом ватном болоте, вот я туда удалился, только на Фейсбуке есть, на Ютубе. Вот, ну и всякие там вайберы, телеграммы, инстаграмы. И, короче, просторах интернета, вот. <laughs> Ну и, да, физически материальное тоже есть, ясное дело. О, ну, по леса и поехали, что-то там за, за, погоня за кем-то, наверное. Вот, ну вот. Короче, что, что сказать. Альбом культовый. Да, вот, это, кстати, мой инцест. One Man Project. Такой брутальный death metal. О, переход, переход, переход. Ай, барабаны пошли, тут бас примоченный. Тут, кстати, активный бас я использовал. Кстати, ну, в альбоме проект Godstav, альбом Silence, там я тоже использовал э, активный бас, э, активный бас вообще там, чувак там в Харькове когда-то делал бас-гитаре, а, электрогитаре, ну, он, короче, ну, да. Он не играл, конечно, конечно в Xbox Murder, <laughs> ну, в Xbox, на Xbox, но он играл другую игру, прыгал с моста э, на этом, на на журавлевке. Ну, прыгнул, короче, неудачно. Вот. Скажем так. И остался от него только бас. Ну, и этого баса уже нету, потому что он был не у меня. Я брал его в аренду, тот бас, да. Вот, скажем так. Ну, короче, поняли. Вот, что сказать по этому альбому. Хороший альбом, мощный. Вот, как и все творчество из God's Murder. Рекомендую к приобретению. Вот у меня на диско Compact Max Digital есть Э, две копии на продажу. Вот. Дигипак сделан отлично, тут тексты есть, фотографий нет, ничего нет. Все, все нормально, все читается, я проверял, слушал вот на том аппарате ж по одному разу точно. Вот, то есть материал годный. Э, под видео будет ссылка на одну из песен опустошения, чтобы вы могли, чтобы ты мог ознакомиться с этим материалом, если не слышал эту команду. Ну, эта команда по-моему, на Bandcamp есть. Ну, на понятно, что все мы есть, и я есть, и на Metal архивах есть, да. Кстати, да, там что-то на Metal архивах, э, что-то э, <laughs> написали, что Angel of God это у меня активный проект. <laughs> Он уже, блин, уже сколько, 18-летний, как не... Нет, 17 лет. Э, последний альбом я э, сочинил и издал его, ну как, ну, издал я его, понятно, в том году последний раз, ну, а, на Кульминис Рекордс, да, вот, там, на вот этом лейбле. А последний раз я его записал в 2000 году, вот, Миньон, по-моему, да. А, называется э, Жар, Жар Хаоса, да. Вот такой мощный дезметал из трех тем. Вот, ну, поэтому надо будет разобраться с этим делом, что это Кульминис Рекордс или депресиві люди на намутили, что то там, что що якоби Agile Gat – це у меня активный проект. <laughs> Бред какой-то. Вот мой активный проект. Новый Хигевальд, да. Warhol я, да. О, я вот тоже, да. Slice of Life активный проект, да. Freedom активный проект. Вот. Вот эти вот у столько этих проектов, бля, я как харьковский Дэнсван, ёпта. Вот, ну что, рекомендую. Покупай диски у меня. Эм, покупай эти диски тоже у меня. Подписывайся на мой канал. Вот. Что еще? Для жителей Харькова, кто желает пользоваться услугами нашего сервиса по доставке воды себе, внизу под видео, в самом конце есть ссылка. Все, пока-пока.